काक सड़ी वणरिया ओ काक सड़ी वणविया जो लूटो लोडणो सोढे बिनाड़ी सर चूं मुंहिंजो आतण उझाणो हाणे मोहन सां ओ तोखे मुना सपना माण्हू ओक पंहिंजे माउ खे ॿुधाए पियो अ तूना वञो लॻंदा ॾींह राणा हो तू तूना वञो लॻंदा ॾींह सोढा सोड बि न सुञ भाया ओ तू ना वञो लॻंदा ॾे त कपड़े साईं कारा कंदी कंदीस हो कपड़े लॻंदा ॾींहं राणा हो तूं लॻंदा डूंगर ओ उहो जड़े साईं लाए कारा डूंगर उहो खच जड़े साईं सुन भैया भाया वो तू ना लगदा दिया वञो लॻंदा ॾींहं तूं वञो लॻंदा ॾींह सोढा तोड बि न सुन पई भाया वो तूं वञो लॻंदा ॾींह மல்ல மேரா ਲੱਗਦਾ तूं तू शाह भुलतीप जहिड़े बि अला वो भिट जो घोट वो लतीफ जड़े मींला